حاجة اللي ما بتتركني مثلك مثل خيالي خيالي لما يشوف العتمي بيتركني لحالي انت عندي من هلا رزنا مت سنين كمل وحدك موفى روحي من بعدك تعبت يا حظي بسلم لجرحي وبصم له بالعشرة يا حظي قلت له هيدا حبيبي بس هو ذكرى يا حظي بارم ظهرك لقلبي حاطط عينك عتابي فرجيني وجهك عم يضحكش مرة يا حظي سلم لجرحي وبصم له بالعشرة يا حظي قلت له هيدا حبيبي بس هو ذكرى يا حظي بارم ظهرك لقلبي حاطط عينك عتابي فرجيني وجهك عم يضحك شي مرة فرجيني وجهك عم يضحك شي